dia pun nak petua ni masa dia pun turun. Ha macam ni, pergi tahulah. Macam ni cara nak lawan bini. Apa lah, patik lagi takut. Asal kata pergi belah dah. Bini patik dah pesan, jangan pergi mana-mana, tunggu sampai dia sampai. Lagi teruk takut. <laughs> lagi teruk takut. <laughs> Ingatkan berani sangat, lagi teruk takutnya. <laughs> Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Jadi saya akan melanjutkan lagi uh, ceramah dakwah atau motivasi dari ustadz favorit saya ya, Ustadz Syamsul Debat. Uh, bisa dikategorikan juga di sini tuh motivasi komedi gitu ya. <laughs> motivasi komedi gitu cuy. Saya akan menyelesaikan video ini cuy ya. Sekarang sudah di pertengahan cuy ya. Oke, dan tanpa banyak cakap lagi, jom kita tengok videonya. Oke, videonya udah siap dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy. tiga, dua, satu. Peng. Oh. Ah, kan? Okay. Ah. Aduh. Nantilah. <laughs> Gurau teruk dulu saya. Oi, gurau. Memang tak ingatnya gurau. Dulu saya pernah dengan <laughs> kawan saya kan pergi kat section 2 Syahlam tu. Kita orang berlakon jadi bisu lah sebab nak tengok reaksi orang kan berlakon jadi bisu ni. Oh, masih menceritakan. Eh, eh, eh, hmm, hmm, orang keliling tu lah sia. <laughs> Cuma berlakon Yang paling best kan Berada yang ambil order tu datang Bang Nak minum apa ha, Dia kata di... Makna dia percaya siapa kak tu Bisu tu kan Dikira bisu ya Bang nak minum apa Ah Bagi saya sirap tu Tu peranjat dia Ya Allah boleh cakap Ya Allah Maksud tu Oh takut <laughs> Aduh So maknanya lembak lembut hmm. tetap tapi boleh selesaikan semua kerja, tanggungjawab dalam rumah boleh settle kan. Ha. Okey. Sial kau ni tak nak golak ke apa? <laughs> Sampai batuk tu lah. Saya kan ceramah kan, kalau kuat satu department tu gelak kan makna memang kuat dia punya stres. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Kan, saya ceramah paling teruk sekali stres, saya ceramah kat hospital. Hospital? Kata, kalau nurse tu, doktor tu tercakap campak, tu cukup tu belum gelak <laughs> Woo! dah. Kau ni tak nak gelak ke apa? Cakap kan? <laughs> Eh tapi dia jaga tau. Kita gelak ni yang lebih tiga harkat tu. Huh? Ha? Takut nanti putus surat. Ada orang saya jumpa kat kedah tu kan. Saya tak sebut. Kawan Wah. saya cakap kau jangan gelak tau. Dia ajak makan mak makcik kau jangan gelak. Kenapa lah makcik kau ni kuat tergelak. Saya ingat macam ni lah. Tak ni lain ni dia Saya masuk dalam rumah. Rupanya sarah dia tu beli efek tau. Bila gelak kuat sangat. Okey. Lah tu memang rakam ke apa? Tak, saya ingat suara dalam kepala saya tadi. Saya dah risau. Oh, pahal ni kan. Aku bercakap, aku dengar balik ni pahal ni kan. <laughs> kan? Jadi pergi kat sana, kau jangan gelak. Kenapa lah makcik kau tu gelak? Ingatkan macam ni, rupanya lain. Semua, Assalamualaikum. <laughs> Salam. Pahal, belak kelakar kau pergi salam tadi kan. Ni kawan saya Samsul. <laughs> Samsul. rupanya dia tergelak tu. Sian, dia buat air kat dapur tu. Sian. Orang macam ni jangan bawa pergi tengok orang meninggal. Takut putus darah. Kenapa meninggal ni aksiden? <laughs> aksiden ni janganlah janganlah. Benci hati. Aduh. Okey. Ketika mendidik penyakit apa ya seperti itu cik. saya saya sudah berfikir begini cik. kalau saya berlebihan tertawa mungkin seperti yang Ustadz maksud eh, mak maksud gitu ya jadi yang sering tertawa sambil uh, buat kopi menyapa gitu tertawa apa Ustadz cuman bercanda nih saya suka langsung uh, takut gitu ya anak ingat jangan fikir ibu bapa yang baik adalah ibu bapa yang tidak pernah memarahi anak marah anak tak semestinya tak sayang ibu bapa yang baik adalah ibu bapa yang jujur kepada anak Betul, betul. Jangan makannya, nanti kau sunat melantun pisau. <laughs> tu ayat biasa tipu nak. Cakaplah nantilah belum melok lagi makan, nanti besok dah sekolah, dah besar sikit boleh makan. Kenapa ya? Banyaklah dari segi kesihatan, sampai ayah pun tak boleh nak explain. Budak-budak sekarang ni dia cerdik tau. Oh. Ya, Ada seorang ayah tu dah pencet duduk kat rumah, anak balik. Mekom, salam. Hmm. Daripada mana? Dari kelas Fadu Ain tu, oh, ya ke? Belajar apa? Belajar dengan siapa? Dengan Ustazah Jamila. Oh, yang lawa tu ke? Ha -ha. <laughs> Kau belajar apa ni pasal malaikat? Baguslah. Uh, Abah nak tanya, malaikat apa kau belajar ini? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril buat apa? Menurunkan wahyu. Pandai, anak hmm. Abah. Ya. Tapi bahkan, tapi kan ada mula je nak tanya. <laughs> Itu yang tercabar tu. Apa pula? Bahkan Jibril lepas Quran, lepas wahyu kan, lepas Quran kan dah tak ada lagi dah kan. Uh, betul? Lepas Nabi kita tak ada lagi dah kan. Uh, Habis tu Jibril buat apa sekarang? Umar ai mencabar tu macam mana nak jawab ni ya Allah. Abah kan. Oh ya tak pernah orang kan tu. Jibril buat apa? Macam ni lah kopi tanya mak kau tu. Oma akit dapur tu dengar soalan tu berlari pergi dekat dapur tu buat-buat pasal pinggan. Mak, mak, kau tak nampak ke mak sibuk? Kau pergi tanya ayah kau. Ayah mengigil pegang pegang sok abah tu. Ah, macam mana nak jawab? Macam mana? Abah cakaplah, cakaplah, cakaplah, cakaplah. Abah dah geram dia letak sok abah tu. Jibril dengan Abah kau sama makan pencen. Faham lah. Huh? Hai. Makan pencen? Janganlah mandai-mandai. Tak tahu cakap je lah tak tahu. Makan, makan pencen itu apa je? Nak, wallahu alam. Allah Ta'ala jua yang maha mengetahui. Tak ada siapa yang tahu. Saya enggak ngerti makan pencen itu apa je. Tapi Uh, betul banget dikatakan Ustadz ya kalau anak-anak bertanya terus kita nggak tahu ya jawab aja nggak tahu gitu ya jangan sok-sok seakan-akan tahu gitu ya anak-anak itu ah, bahaya oh, banget ke. kalau udah terkam Allah gitu ya. tahu ya. kita tak yalah fikir Jibril buat apa Jibril kan tengah tengok ni kita buat apa ni ha, oh iya ke bah iya yeah. dah sudahlah jangan tipu buka, cuba tengok buku chicken soup buku chicken soup kan bukan cerita nak buat sup ayam ni <laughs> kan, Chicken soup tu dia ada satu tentang bercakap. Kita bercakap dengan anak sama macam berjanji dengan anak tau. Oh. Berapa banyak kita janji tapi tak buat. Bu, bu nak makan aiskrim nanti eh tunggu cukup bulan. Cukup bulan tu anak tanya. Bu, bu bulan dah cukup belum? <laughs> dah kenapa? Ibu kata nak beli aiskrim nantilah minggu depan lah. Ya janji. Depan janji. Tanya, bu, bu, bu nak nak, nak aiskrim. Kau ni aiskrim, aiskrim banyak lagi benda lain makan sibuklah. Akhirnya kita bagi satu mesej pada anak kita. Benda yang cakap tu tak semestinya kena buat. Okay. Dan jangan risau tau. Pukul satu petang, malam kan jadi satu pagi tau. Maknanya masa tu akan sampai kat kita juga. Oh. Sampai turn kita, anak kita, kita lah tanya. Long, bila nak balik makan dengan ibu ni? Nanti lah bu tunggu cukup bulan. Bulan tu Ni dah cukup bulan. Oh, kembali kita kepada kita. kita sibuk sikit lah labu. Minggu depan tanya. Jadi tak balik minggu ni? Ibu ni minum, makan, minum, makan, minum. Nantilah. Besok orang free, orang balik lah. Siapa yang ajar anak macam tu? Eh jadi durhaka Tanya, ya. Itu sebabnya kan dalam hadis Nabi pun ada sebut dulu kan. Kan kita pun boleh tengok sekarang kitaran hidup. Apa yang kita buat kat mak kita dulu dah mula nampak kat anak kita. Jangan ya, risau. Perangai sebiji, sejibi, sebijon. Sebijik. sebijik. Sama saling tak tumpah. Kan? Betul tak? Itu sebabnya nak didik anak tujuh tahun pertama layan dia seperti raja. Apa dia nak bagi? Dengar. Apa? Tujuh? Dulu lama dulu-dulu dah ajar tujuh. tujuh tahun pertama layan seperti raja. Apa dia nak bagi? Dia nak mainan bagi tujuh tahun pertama. Oh, okay. Sekarang ni untung ada kedai duit ringgit banyak. Hmm. Apa susah beli je bagi. Dia nak apa? duit ringgit, duit ringgit, dua ringgit, dua ringgit. Biar penuh. <laughs> Dua ringgit. Lepas tujuh tahun pertama, tujuh tahun kedua, layan dia seperti hamba, ajar dia buat kerja. Suruh dia basuh baju sendiri. Suruh dia tolong ayah dia basuh kereta, basuh motor. Okay. Suruh dia, walaupun tak bersih, dia bukan soal. Yang penting dia buat kerja. Siram pokok, sapu rumah. Anak bawa ke dapur, racik bawang macam ni, tengok. Lepas tu, bila hamba, tak semestinya semua benda dia nak kita bagi. Tapis. Bukan nak beli game lah. Apa kepentingan game tu? Tak adalah. Kau tengok kawan-kawan beli, kawan-kawan beli. Tak penting ke tidak? Mati ke kalau tak ada? Hmm. Tak adalah mati tapi kawan kawan ada. Tak ada, tak payah. Hamba. Bu, tapi ni tak ada, tak ada. Kau belajar dulu. Kau belajar dapat A, tengok. Kalau sesuai, Abah bagi. Kalau tak sesuai, Abah tak bagi. Hmm. Nah, ha, abang tu buatlah. Oh, semua orang tak dapat. Eh, apa yang kau tak ada dalam rumah ni? Wah, ha, oh, buatlah. Ya, ya, ya. Ha, dia tanya kan, ah, dah kena. Sebab apa? Tetapi lepas selesai tujuh tahun, tujuh tahun, empat belas tahun, mulalah layan dia seperti sahabat. Okey. Budak lima belas tahun berkawan dengan anak kita. Naik motor, ajak minum. Wah ini penting banget cuy. Ini sesuai banget dengan apa namanya ini. Masa-masa saya cuy ya. Sekarang saya mempunyai anak umur 2, 2 tahun sekarang ya. Sudah 2 tahun. Bulan ini ya 2 tahun. Sudah masuk 2 tahun. Pas banget Ustadz memberikan saya motivasi atau pengajaran seperti ini tuh harus saya tanamkan gitu ya. Karena saya ingin anak saya itu benar-benar apa ya enggak mengikuti ayahnya yang dulu cuy ya. Ayahnya itu asli broken banget cuy. Asli. Asli. Kamu benar banget tu, ini. Bah bah bah. Kamu orang mancing itu bah. Ha. Best tak mancing ni bah. Best tapi kau kena kan kau dengan ikan tu. Hmm? Kenapa lah bah? Kau tak pesan ke ikan tu mata dia buntang? <laughs> ha lah kenapa bah? Dia terperanya tengok orang ni tak semayang ke apa? Oh, maknanya tak boleh lah mancing. Boleh mancing dengan syarat jaga semayang. Okey. Nampak tak perbualan seorang sahabat? Yang anak perempuan kat dapur, Bung, kan, yeah. tadi kan kat sekolah kan. Aduh, yeah, ini anak perempuan. bagi surat kat Along. <laughs> dia bagi surat apa? Tak tahu lah, kata gindu hmm, kat Along lah. Nak mati, nak bunuh diri lah, apa benda lah. Apa, oh, iya ke? Habis Along macam mana? Along tak nak lah, Along nak belajar macam ni lah. Nak kawan-kawan je lah. Cakap dengan dia nak kawan tak apa. Tapi tak adalah anak ni Nampak tak kawan Jadi apa isu pun dia cakap dengan mak dia yeah, yeah, Apa yeah, isu yeah. Ya. cakap Jadi kita nak tengok wayang Pergi sama-sama Tak ada masalah pergi Wayang sekarang kan macam wayang dulu Pergi je Tengok hmm. wayang Pergi ramai-ramai Kau tidak besar pergi dengan kawan Nyok-nyok pada kita Lepas tu tak apa benda buat belakang kita Betul betul. Okey, mengenai itu ayang, jom tengok ayang. Nak pergi makan, jom pergi. Pergi makan kita terus. Okay. Jangan lupa oh apa apa jangan tuan kereta dulu. Jangan tuan kereta dulu. Apa dia apa dia apa dia? Ah, yalah, tinggal handphone, tinggal handphone dan kereta. Kunci pintu. Okay. Betul tak? Kan? Ha, tu dia kita kena jaga benda tu. Nampak tak? Ha, pergi makan. Ye, sonok. Jaga mood. Jaga mood. Jangan kita ubah mood. Wah ini, ini. Ini saya banget ini mood. kontrol apa yang ada dalam diri kita. Ha, kita kontrol keadaan. Jangan benarkan keadaan kontrol kita. Okay. Tu dia. Bawa kereta. Hmm. Bam, ada satu kereta potong. Sam. Kurang hajar kita ni makna keadaan kontrol kita. Jom kita pergi piknik. Seronok tak orang perempuan dengar? Hari ni jom kita pergi piknik tepi pantai. Seronok tak? Jom kita pergi mini laut. Yeay. Anak-anak yang seronok. Hujan turun tak jadi. Maka kita membenarkan keadaan kontrol kita. Jom mani laut, jom. Alamak, bah, hujan turun. Apa lah. dulikkanlah mana tu sampai dekat pantai nanti kan hujan berhenti. Senang lagi tak? Seronok tu oh, Sampai kan Wah hujan tak berhenti lah Tak apa kita duduk dulu bawah wakaf ni Bawah pondok ni kita makan dulu <laughs> Mana tu lepas makan nanti hujan berhenti Seronok tak? Seronok makan Dah habis makan Wah hujan tak berhenti lah Peduli lah kita mandi je lah Mandi Seronok tak? <laughs> Seronok Besok tu lima mayat ditemui <laughs> Dalam keadaan tersenyum kan Dah seronok sangat Ternyata Ternyata Punchline ditemukan mayat. Astagfirullahaladzim. Gue gak kepikiran ke sana, Ji. Tak apalah, cepat capai hajat kan, kan. Jom kita pergi makan. Yeay, itulah saat yang paling merdeka pada seorang perempuan. <laughs> perempuan. Eh tadi kata dah goreng. Tadi kata dah. Tak, tak apa bang. ini ni beli lagi. Besok boleh goreng. Tak apa. Ni boleh pakai lagi. Goreng balik semula. Tak apa. Elok lagi simpan dalam peti dulu. Makan kat luar kan. Buka. Bawa. Bawa buka kereta. Masuk semua. Ustaz. Hmm, satu kereta potong. Zap. Kurang hajar kereta ni. Laki pun masuk. Dia. Oh. Okay. Pucat Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Emosi, Anak akan makan. Sofra Azim. Sofra Azim. Sofra Azim. Sampai kat kedai makan. Sonok kita. Enggak. Enggak. Mood. Mood. Itu yang jadi. Cik. Makan apa Apa-apa je lah. Tengoklah nak makan apa-apa je. Kau tengok dalam menu tu ada tak ada tulis apa-apa je. <laughs> tak ada kan. Kau pilih lah. Tengok mood dah jadi lain. Nampak tak? yeah, Yeah. Cuba kalau tadi kereta potong zap. Hish, kereta ni bangai. Kenapa? Biarlah. Agaknya sakit perut agaknya tu. Okey. Okey tak mood. Perempuan-perempuan yang so, bertindak ya. Lah. Saya suka pataya, suka paprik, suka cili api, suka latna pulau keliling dekat berkuah. Betul tak telur mata siap goyang-goyang kuning dia. Ya Allah, mi hailam ikan siakap empat rasa. Ya Allah. Pernah makan tak ikan siakap empat rasa? Pernah tak? Memanglah tak yang rasa sekeempat dengan orang lelaki. Masam, masin, manis. Rasa keempat, time bayar kamu tahu. Lain macam <laughs> rasanya tahu. Tiga rasa. Mahal. Itu yang lain macam rasa tu. Yang paling orang lelaki bengkak tu, time nak bayar tu kan, dia dah masuk dalam kereta. Itu masuk dalam kereta, sibuk tanya. Bang, berapa bang? Berapa? Berapa? Berapa bang? Berapa? Apa hal kau nak tahu? Macam nak tolong bayar. Ya, berapa bang cakap lah? Berapa? Berapa? Adalah cakap. Cakap lah. Cakap lah. Seratus lebih. Eh murah. Sabar tak kau? Aduh. Itu yang lain macam rasa tu. Aduh. Ingat eh didik anak. Jangan fikir anak. Eh, ibu bapa baik tak pernah marah anak. Marah anak kena marah. Tapi marah tu bertempat. Lepas tu kalau nak backing anak ketika kena marah ada cara. Orang lelaki ni ego. Jangan backing anak depan ayah yang tengah marah. Apa ni? Lambat balik pada sekolah. Kau ni jadi apa? Dah kau apa dah ni? Eh, geram aku budak ni. Abang, abang. Oh, yeah. Diam kau jangan masuk jumpa. Bang, sekejap, sekejap, sekejap. Sekejap, sekejap. Apa? Alung dah. Pergi masuk beli air, mandi dulu. Anak tu macam ni, pergi mandi. Okay. Oh, isteri, Atulah isteri Menangkan yang sebagai. Anak, ya. menangkan anak, Bang, kejap bang, duduk, duduk, duduk. Ada benda nak cakap ni. Janganlah. Eh, marah budak ni kenapa? Dan jangan macam tu kan. Ah, mak anak tu kan. Mak dia cakap, bang, kejap. Macam ni bang, abang dengar saya cakap ni. Apa? Abang ingat tak semalam? Kenapa? Semalam kan abang janji nak jemput anak kita balik sekolah. <laughs> Ternyata Jadi budak salahnya. Budak tu nampak dari sekolah tu bang baru sampai. Lah ya ke? Haa ah, ah lah. Habis macam ni? Nah, nantilah. Kalau lepas halung mandi kan abang pergilah jumpa dia. Ya, okey, okey. Hmm, Minta maaf ya. Dong abang minta maaf ya tadi. Oh. Ingat tak? Ingat tak tu suasana dia? Ingat tak? Kan kita pernah kena tuduh benda yang bukan salah kita menang. Ingat tak? Ingat tak macam mana perasaan? Ingat tak kita menangis sampai nak pecah dada? Ingat tak? Yang menangis sampai tak boleh cakap tu? Ingat tak? Ingat tak? Ingat tak? Ingat tak? Ingat tak? <laughs> Kan? Ya ya ya ingat tak? Ingat tak? Ingat tak nangis macam tu? Ingat tak? Ingat lagi tak? Aku kena gayakan buku faham kan? Ingat tak? Ingat tak? Ingat tak? Nangis macam tu? Macam tu lah kan? Ah, jadi maknanya lepas tu jumpa minta maaf. Macam tu jangan kita abang apa budak tu patut abang jemput. Ya, kau tak cakap dengan aku pun tu. Dia, dia, dia nampak dia dah lawan. Anak nampak. yang terfitnah. Ya. Dalam rumah tangga kena macam tu, kena pandai. Kadang orang lelaki nampak Terang, tapi hati dia lembut, jajak merajuk, jajak merajuk. Okey. Orang oh, perempuan nampak je lembut tetapi hati dia keras. Senang je nak ukur, saya tengok tapak tangan. Tengok tapak tangan sekarang, tengok. Yeah. Tengok tapak tangan. Tengok tu perangai. Apa? Tengok tapak tangan, tengok tapak tangan. Sibuk tengok tangan orang buat apa. <laughs> Itu sebab anak-anak kau orang ikut panggil kau orang tu. Kau budak-budak oh. buka buku, tengok buku kawan buku kawan. Tengok buku sini sudah lah. Oh, kita di test ini je. Kita di test ini. Aku arahan pun tak bagi lagi. Kan tengok tapak tangan. Yeah. Tengok tapak tangan sendiri tau. Tengok yeah. tau. Okay, okay. Dengar arahan saya. Jangan tengok saya. Tengok yeah. tapak tangan tu. Okay. Dengar arahan saya. Sekarang, tengok kuku. Okey dah dah dah. Tun tun tun tun tun tun. Jangan nampak tun tun tun. Apa ni? Ha dah nampak dah tun. Okey. Ramainya perempuan yang kerah hati hari ni. Maksudnya kerah. Orang di segi psikologi lah. Itu buat percubaan pertama macam tengok tengok tempat tangan macam ni kan? Kan dia tengok tempat tangan macam ni. Ya. Yeah. Tengok kuku sap kerah hati. Oh. Nah, ha, tu orang lelaki biasa macam tu. Tetapi tadi ramai kat lelaki tak macam tu. Yang lembut hati tengok tempat tangan, tengok kuku. Ah, <laughs> tu lembut hati. Ah. <laughs> tadi boleh tengok. Oh. Tadi boleh tengok. Oh, engkau, engkau. Kan lu ada mulut. Tengok tapak tangan orang. Sibuk. <laughs> Psikolog ya, psikolog. Tapi ya. sekali je buat tau. Sekali je buat. <laughs> Lepas ni tak jadi lah, sebab dah tahu. Balik nanti cuba kat rumah pula. Bang, cuba tengok tapak tangan. Sekarang cuba tengok kuku. Kalau dia tengok, ha, kenapa? Hmm, barulah aku tahu. Suami aku sensitif rupanya. Betul, dia dia bukannya dia dia bukan lembut tau. Tapi dia tak apa lah, tak nak sudah lah, tak apa lah, tak payah pergi tak apa. Ha, kan, nampak kan? Ha, dia jenis macam tu. Tapi, ya, contoh ya, saya, saya ini laki-laki ya, kalau saya putar begini, ini agak, apa ya, gaya ganjil aja gitu, ganjil aja. Lebih cepat gini gitu ya, lebih simple gitu ya. Oke. Okay. Tu, cepat terasa. Alah, ah, abang ni pun. Bukannya apa dia tak ni, biarlah. Ya, abang tak nak lah. Nanti oh, malah lah. Ha, kan dia. Hmm. Senang hati terasa. Yang perempuan nampak lama sampai tiga kan. Minggu ni, bulan ni, uh, raya tahun ni kita balik rumah rumah mak bang eh. Bang, balik rumah mak saya lah. Ya, ya. Eh, mak mak saya. Kan tahun lepas saya balik rumah mak awak, balik rumah saya. Bang, tak ada. Lah. Senang balik rumah saya. Hmm? Lembut, lembut. <laughs> Tapi keras hati, bang. Ya, ya, ya. Aku, ya lah, tapi bang. tak bang. Perlu ke saya ulang saya lagi? Jangan <laughs> takut bini, bini menakutkan. Tengok saya kisah raja yang takut permaisuri tu, tengok tak? Eh. Panggil lelaki dalam negara dia. Siapa? Semua lelaki datang ni. Siapa takut bini beri belakangan battle? Semua pergi belakangan. Mai. Tak ada betul yang berani dengan bini dia. <laughs> Hei, pandang kiri ada seorang. Asyik baik ada seorang. Tengah peluk tiang. Ha, kamu kemari. Apa pula? Tuanku nak jumpa tuanku lah turun. Punya berani dia. Raja dia suruh turun tu. Oh dia pun nak petua ni masa dia pun turun. Ha macam ni, pergi tahulah. Macam ni cara nak lawan bini. Apa lah, patik lagi takut. Asal kata pergi belah dah. Bini patik dah pesan, jangan pergi mana-mana, tunggu sampai dia sampai. Lagi teruk takut. <laughs> lagi teruk takut. <laughs> Ingatkan berani sangat, lagi teruk takutnya. <laughs> Ternyata ternyata dia lebih parah gitu ya. dia, dia dilarang untuk bergerak ke samping gitu ya. disuruh tunggu sampai istrinya datang <laughs> gitu maksudnya bayangin sampai raja disuruh turun gitu ya. kalau perlu raja yang turun ke sini gitu <laughs> dia lebih teruk <laughs> aduh ada-ada aja cerita Uh, Anak-anak tackle betul-betul. Anak-anak tackle betul-betul. Kan kadang-kadang anak boleh bodoh cikgu tu. Cikgu tu bodoh. Cikgu tu bodoh. Kenapa? Yalah cikgu tu tanya soalan patut semua tadi semua kena beritahu si bodoh bodoh bodoh. Ya Allah jangan. Benda yang salah pertama kita baking dia. Cikgu suka beri atas meja. Hmm. Cikgu beri atas kerusi. So berdiri atas apa? Ya Allah abang, eh dia tak kenal ke aku siapa? Aku kenal tau Perdana Menteri ya. Malaysia ni tu. <laughs> Memang kau kenal, PM tak kenal kau. <laughs> Jadi budak tu bila kita baking macam tu dia akan spoil tau. Satu lagi yang salah berlumba ni. Dia suka beli takusi. kursi. Mak dulu atas meja pula. Pun tak boleh. Kau berlumba pula melebihi siapa lagi teruk. Gitu, melebihi gitu. Ayahnya pun panggil. Kan ayah biasa macam tu. Kan ayah kan fikiran hmm. jauh tadi cerita tadi. Kan? Yeah, yeah. Ha. Ini macam ni. Apa cerita ni? Bodoh cikgu tak baik. Ni orang cikgu tu, cikgu cakap. Apa halnya? Cikgu tanya soalan. Lepas tu, hmm. cikgu tanya tak ada seorang pun jawab. Cikgu tanya apa? Adalah soalan pasal pasal ni, pasal ni, cikgu suruh ni, ni, ni. Lepas tu, tak ada siapa pun jawab. Lepas tu, cikgu suruh seorang tu jawab. Lepas tu, seorang tu dapat jawab tak? Tak dapat. Lepas tu, cikgu suruh semua berdiri dalam kelas. Oh. Berdiri kat mana? Berdiri dalam kursi. Berdiri dalam kursi. Oh. Tak, sekarang abah nak tanya. Cikgu ada suruh baca tak benda ni? Ada hari tu. Habis tu, Alung baca tak? Bacalah sikit. Kalau cikgu tanya boleh jawab tak? Tak boleh kot. Kalau tak boleh suka berdiri seorang ke berdiri ramai-ramai? Itu lain. Nampak tak? Tapi <laughs> lah. mesej sampai lah. <laughs> Okay, Mesej sampai. Ya, ya. Faham, Minggu depan tu kan, dah dua, tiga minggu tu waktu makan, ayah dia tanya. Macam long, ada tak cikgu suruh baca apa-apa? Dah baca dah. Nampak tak? Mesej <laughs> sampai. Tentu. Cara ada budak, berbicara kita five. gitu ya, sama budak. Uh, ya. <clears throat> ada benda nak cakap. Cakap lah, apa ya? Hmm. Long rasa long nak kahwin lah. Wah. Cuba kalau gitu. apa? Kau nak kahwin? Kau nak pergi kenapa? Ha? Duit belanja kau pun aku bagi, soal dalam kau pun aku basuh. Semua semua cerita kan. Semua keluar kan marah kan. Bukan itu caranya nak handle budak hari ini. Okay. Reverse. Ah, uh, ingat lu nak kahwin. Bagus. Bila kau nak kahwin? Oh? Uh, tiga bulan lagi kot. Bagus. Benda baik. Jangan dilewat-lewatkan. Terperanjat kanjat. Aku ni salah rumah ke apa? <laughs> Ah, lepas tu panggil dia. Yang, yang. Dan bini keluar. Apa hal bang? Anak kita nak kahwin. Ya Allah, bila? Tak pernah. Ya Allah, ya Allah pernah jadi dah rumah aku ni. <laughs> Tu, Nampak tak? Lepas tu, okay, sekarang macam ni. Ah, kawan kau berapa ramai? Adalah dalam 500 orang, 500. Kawan abah pun dalam tu juga. Mak, campur saudara. Kita bajet lah. Kita bajet, kita panggil orang 2,000 oh, orang. Oh, secara orang, perlahan. Apa gitu, ya. ni? Mana lu kena kahwin makan Maggi? Okay, kita, kita buka laptop ni. Kita tengok sama internet. tu. Tengok ni catering ni ada lauknya, lauknya, lauknya. Kita order nasi dengan papa dom cukup lah. Abah ni, eh, mana dia orang makan nasi laut tu? Eh? Ida tu je murah. Tak apa, kita tengok ni. Okay, ambil yang ni. Yang ni package ada dua, laut ayam, daging, lepas tu dengan sayur. Pak dia bagi package ni. Dia bagi RM10 satu kepala, lepas tu campur dengan kemah pun dia bagi, kan semua. Okey, campur RM15, sekali lebih kurang lah, lebih kurang satu keluar. Satu kepala ni dalam RM20, semua sekali. Okey, dalam RM20,000 tak lari lah untuk jemputan kita ni. Kalau RM10, RM20,000. Dua pergi berapa tu hantaran je nak. Itulah dia cakap sepuluh ribu sebuah satu bah jangan jangan. Jangan sebuah satu kan takut kasut sebelah ya biar sebuah sepasang. sebelah sebuah sepasang kan. Sebuah satu macam mana tu arwah abah saya ayat tu. Jangan jangan sebuah satu kan takut kasut sebelah kan. Sebuah sebelah biar sebuah sepasang. Biar sebuah sepasang ayalah. Dan sebut sepasang sepuluh ribu Campur tadi dah tiga puluh ribu Okey masuk ke negeri malam Okey tak apa tiga puluh ribu Sekarang berapa duit kau ada? Wah ini Di ha? sini lah ingat pakai duit abah. Alah, kau tengok duit abah ni, kau tengok wallet dia. Abah bayar ni, bayar kereta, bayar ni aja tinggal. Hmm. Yang ayang ada tak duit lagi yang 30 ribu? Alah duit ASB saya pun abang nak kebas. Okey dah habis, mana tak ada, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada, okay, tak ada, okay, tak ada, tak apa, okay, tak apa, macam mana nak buat ni? Dikebas okay, juga. Okay, macam ni, macam ni, tak apa, tak apa, tak apa. kita jangan-jangan panik, jangan, jom kita tengok apa carrier yang boleh bagi kau kerja yang dapat gaji 30 ribu dalam tempoh, okay. dalam tempoh 3 bulan. Kita tengok, kita tengok. Dia cariin kerja. Okay, gini. jadi, oh, yang ni jadi lawyer ni kalau kes besar-besar dapat 15 sebulan ni. Okay, ni ha, jadi doktor jadi doktor pun ada doktor pakar sampai 23000 sebulan ha yang ni okey ha, kau nak jadi apa ya yeah, yeah. hmm jadi doktor lah bah okey sekarang kita tengok ada tak doktor pakai SPM je <laughs> Faham tak? Secara tak langsung, secara tak langsung, anak tu tengok realiti tau. Tengok realiti, faham? <laughs> Oh, oh lah, ya Allah, tak adalah. Cuba cari pun nanti kita tengok nanti kita tengok dulu. Nak jadi doktor ni berapa tahun? Faham, faham, faham, faham. Belajar kat luar negara dalam lima, masuk in house training semua dalam tujuh tahun. Kau tanya girlfriend kau sanggup tak tunggu tujuh tahun? Wah. Tengok, hello B. Yeah. <laughs> B. Hmm. Hello, Mekom, B. Uh, uh, boleh tak kalau kita kahwin lepas tujuh tahun? Uh, dia bising lah, bah. letak telefon, letak telefon. Oh, tak faham. Mesti ni, mesti ni, mesti ni. Cuba kau tengok, kau tengok gambar kan, gambar kat universiti ni kan. Kau nak belajar luar negara kan, kau tengok tengok Kau tengok yang grad ni. Kau tengok muka-muka yang baru grad baru ni kau tengok. Lawa tak? Lawa. Mana lawa dengan girlfriend kau? Lawa ni lagi bah. Tahu tak apa. <laughs> baik kau belajar tu entah ramai lagi lagi baik kau jumpa kalau ada jodoh adalah bah tak kisah kau nak kahwin oh Tapi ini yalah, keren ini, keren betul lah bah kan belajar. salut salut salut ya Ustaz sampai berfikiran sampai ini Ustaz mantan guru ke apa mantan cikgu atau gimana sih dia lebih apa ya kalau saya sudah sudah berapa ceramah ustadz yang saya tengok dia memahami banget tentang budak gitu ya budak yang masih sekolah yang budak yang apa sudah dewasa di umur ti, ti, apa 20 20-an lah cuy ya. Ustadz lebih paham banget cuy apalagi yang sudah berkeluarga gitu ya. Waduh, bukan soal berkeluarga saja Ustadz ini fakar gitu ya. Tapi lebih ke budak juga gitu. Dia lebih memahami itu cuy. Apa yang Ustadz sampaikan itu tersampaikan sangat dengan saya cuy itu yang menarik Dahlah dulu nampak cara tak langsung kita guide dia betul betul betul kita larang dia jangan lah ni apa semua di, dia cari kan kawan di, lepas tu di, dia apa namanya lepas tu jumpa benda-benda tak betul apa semua itu kita tak nak itu sebab nak tackle tu kena ya di tackle macam mana dulu, nak biasa gitu, kan ya. Kan? Kita doa ni doa doa yang terbaik sudah. Ya Allah berikanlah anakku keputusan yang terbaik. Hmm. Ini spesifik. Ya Allah, bagilah anak aku 10 A SPM ini. Ya Allah. <laughs> anak tu dah mention, Ya Allah, dah lah ambil subjek sembilan. je, Ya Allah. <laughs> Berlebihan. Dia memelasah ya kan. Bagilah. Okay, untuk support. Kita kan kadang salah. Kita nak support ni. Didik anak ni support ni. Kita suruh belajar. Apa yang paling salah? Pergi masuk bilik. Baca buku. Korang nak periksa. Bapa, anak, yang lain. Semua tengok Mahdi Jalok Mega. Anak dalam dalam bilik tu. Oh, okay, okay, duduk okay, TV. Okay. Ka, Gelak-gelak. Kan. Bila saya belajar? Mulai hari ini sebab bulan ni bulan peperiksaan. Alung akan periksa SPM. Dengan ini saya umumkan. Cik Ayah sebagai ketua keluarga. Ada roster macam ni. Ya? Okay, untuk keluarga dengar. Dan ini saya mengumumkan. Dalam rumah ada macam tu. mulai bulan ini no more television. Tak ada TV melainkan dekat bilik Abah dengan Mak saja. Itu pun tak boleh pasang volume lebih daripada lima. <laughs> Faham? Nomor TV cabut pula, cabut kad estro, cabut. Oh, okay. Okay, sebab support. Yang lain semua kena belajar. Dalam rumah tu, waktu belajar, mak dia buka buku resepi masakan. Sebab tak pernah berubah variasi masakan. Okay. Kemudian yang anak yang lain buat baca buku masing-masing ikut subjek. Lepas tu anak yang kecil yang tak reti apa lagi bagi kertas, bagi pen untuk contoh-contoh. Ayah nak baca surat khabar ke baca buku ke baca. Jadi suasana dalam rumah tu semua suasana belajar. Barulah semua boleh belajar okay. untuk dan Abah juga mengumumkan insentif-insentif yang berikut. Asyik ada insentifnya gitu. Seandainya Along dapat semua A dalam subjek. Setiap satu A, Abah akan bagi seratus ringgit setiap subjek. Ooh. Uh. Dengan syarat semua A. Satu B tak dapat. Wah. Wow. Ini tak adil, ini tak adil. Kira, kira, adil, adil. Kalau dapat semua A juga, Mak akan dapat dapur baru. Apa kaitan? Apa kaitan? Apa <laughs> kaitan? Apa kaitan? Maknya dapat juga. Ada kaitan, ada kaitan. Dan yang ketiga, sana Alun dapat semua A, satu lagi insentif yang kita akan saya yang akan Abah berikan adalah kita semua akan naik kartu bank percutian akan ditentukan lokasinya kemudian. Okey. Assalamualaikum bercuti. warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang jadi selepas itu? Semua akan support. Long, kau belajarlah rajin-rajin. <laughs> Mak dah lama berajat kat dapur tu. <laughs> oh, maknya yang dukung ya. Nah, sama nak kahwin tak nak tukar dapur tu. Yang adik-adik, belajar lah tu, tolong. Kita semua nak naik kereta bang." Jadi suasana mood tu semua oh, orang okay. kena dapat manfaat. liburan nampak. gitu ya. Sekali diumumkan. Sebab ayahnya berani buat pengumuman macam tu. Sebab ayah dia yakin anak dia takkan dapat straight A. So. <laughs> Wah, hajarnya bapak. <laughs> Sekali umum keputusan dapat 3A, 9A. Nah kau gelebur 900. Hancur. Kan, plus bonus janji dah kalau semua A tambah lagi 100. 1000 bagi kanak. Nah, 1000. Habis bang dapo, dapo. Eh, udah selesai. Aduh gimana ni? Ini udah selesai beneran atau masih ada sambungannya sih? Waduh ini motivasi ceramah dakwah ustadz yang paling panjang yang pernah saya riak cuy ini udah saya bagi berapa part ini cuy waduh tolong <laughs> ini, ini teman kita ngasih video cuma satu lagi cuy mana video yang satu lagi aduh saya tunggu ya saya tunggu cuy aduh <laughs> korang nih masih ada lanjutannya lagi ternyata ya Oke lah tak apa ya, tak apa aja lah, ya. Saya tunggu aja nih, saya tunggu aja eh, teman-teman uh, mengirimkan video yang baru ya cuy ya. Oke dan uh, untuk uh, hari ini saya cukup terhibur banget ya. Cukup terhibur banget. Kalau durasinya saya gabungkan ini mungkin panjang banget ya. Panjang banget. Kalau uh, yang part pertama saya react sampai di sini tuh udah satu jam lebih gitu ya makanya untung ya untung di pertengahan video ini yang kita react ini tuh saya nggak kuat gitu ya tiba-tiba perut saya sakit gitu ya makanya saya buat yang part keduanya ini cuy Oke, uh, semoga menghibur lah cuy ya. Semoga memberikan korang pengajaran, banyak pengajaran cuy dan memberikan saya juga pengajaran pastinya cuy. Di sini banyak banget pengajaran yang saya dapat tentang bagaimana mendidik anak mulai dari kecil sampai pun dewasa gitu ya. Apa yang diberikan Ustadz saya akan simpan baik-baik. Mengapa cepat banget saya tangkap cara Ustadz menerangkan ini atau cara memberikan uh, uh, cara Ustadz memberi uh, ceramah seperti ini karena Ustadz membawakan cerita ini dengan komedi. Jadi cepat tersave dalam sini cuy. Ya kurang tahu sendiri saya itu uh, suka banget dengan komedi. Jadi cepat banget tersave di sini cuy punchline yang diberikan Ustadz itu wah benar-benar GG banget sih ya. Saya mendukung Ustadz untuk membuat sebuah buku gitu ya. Ustadz udah pantas banget membuat buku gitu ya. Cerita-cerita humor tentang berkeluarga gitu ya. Uh, suami istri, uh, cerita tentang anak, cerita keagamaan yang pokoknya kelakar-kelakar. Jadi beda daripada eh, cerita-cerita uh, cerita -cerita yang lain gitu ya. Oke dan mungkin itu aja cuy. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang request ini. Saya mengucapkan banyak banyak terima kasih sampai-sampai videonya dikirimkan kepada saya dan saya tunggu ya lanjutan video ini cuy. Semoga uh, saya akan bisa mereaksinya di bulan Ramadan cuy ya. Oke dan saatnya saya pamit undur diri kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya Indi thank you next. Thank you next dan thank you next. Bye.